Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo No episódio anterior a gente achou essa nova sala aqui Que parece ser bem complexa Então vamos lá, vamos descobrir o que a gente tem que fazer aí Pra gente poder ver se a gente consegue fugir Desse lugar Pera aí, eu vou botar o branco ali. aí, eu vou poder abrir portal. aí, eu posso botar o branco aqui. Opa. Eu posso botar o branco aqui. Então acho que é isso aqui, né? Eu vou limpar bem essa parte aqui. estou pensando em como fazer. Ah, beleza, falou só mais um salto aqui. Sei, azul. Vou colocar o laranja aqui. buscar uh, eh, o Arduino aqui. Agora a gente pinta isso aqui com o azul. Então eu tenho que colocar um laranja aqui. Caramba, esse negócio de pôr tá ficando louco, hein? Pronto, agora eu coloco aqui aqui. Vamos lá, vamos ver agora se vai. foi, beleza. Portal aqui, portal aqui. Ah, aqui em cima. foi meio sem querer, mas tá bom. pensar que dá pra me subir. Ah, beleza Beleza. dá pra criar um portal aqui. Deve ser lá em cima, ó. Vamos ver? Mentira. Que meleca e não abriu o portal. Tem que fazer tudo de novo. Vamos ver o que ela tá falando. Esse aqui? É, pelo visto a gente acabou com a luz do negócio. Parou a produção de gel, será? Será? Ah, tá abrindo essa porta aqui gigante, velho. Mais uma. Será que tem uma portinha ali também? Ah, a gente tá conectando os gels, cara, pra uma outra estação, parece. andaime, um elevador? É um elevador. Vamos pegar esse elevador aí. É legal que assim, não tem botão nenhum. Ele detecta que a gente entrou e já levanta. ela tá pensando, cara? Ela tá pensando em um jeito de derrotar ele. Cara, é um andar inteiro. Tipo, cheio de amortecedor. Que loucura, velho. Um elevador. Onde vai levar a gente? Tomara aqui pra perto do Whitley. Capítulo 8. A ânsia. Vamos ver que ânsia é essa. For God's sake, your boxes with legs. It's, it's literally your only purpose. Walking onto buns. How can you not do the one thing you're designed for? Try to get us down there. Warmer, warmer, boiling hot. Boiling, okay, colder, colder, ice cold. You're arctic now. It's, you're, you're very cold. Very, very, very cold. Look, just get on the button. Oh, that's funny, is it? Oh, it's funny because we've been at this for 12 hours and you haven't solved it either, so I don't know why you're laughing. 12 horas? Caramba, quanto tempo a gente ficou fora? I'll go true. Yeah, that was easy. I'll be honest, I might have heard that one before though, sort of cheating. It's a paradox. There is no answer. Look, this place is going to blow up if I don't get back in my body. Uh, false. I'll go false. Explosion imminent. Evacuate the Hold facility immediately. I thought I'd fix that. Warning. Reactor core is at critical. There fixed. Hey, it is great seeing you guys again. Seriously, um, it turns out I'm a little bit short on test subjects right now, so this works out perfect. And off we go. Ele quer que nós façamos os testes. Vamos lá. You have no idea what it's like in this body. I have to test all the time, or I get this this itch You know, it must be hardwired into the system or something. Oh, but I tell you, when I do test, <laughs> oh, man alive, nothing feels better. It's just, I'm just, that's what I'm gonna test, that's what I'm gonna test. So, you're gonna test, and I'm gonna watch. And everything is gonna be just. Warning, core overheating, nuclear meltdown imminent. Cara, acabei de pensar aqui numa coisa. Lembra quando o Cave Johnson falou que se ele morresse, e não desse para colocar ele em um robô, que ele, que ele gostaria que a Caroline tomasse conta das instalações. E ele falou que provavelmente ela recusaria, falaria que não. E eles teriam que fazer de tudo para ela aceitar. Né? Será que foi assim que eles fizeram? Botando um programa de teste nela? Então às vezes eles, colocaram esse vício nela de teste para ela tomar conta das instalações. Oh, sim! Oh, well done. Tá, que teste fácil. Oh. That's tremendous. Oh, that felt really good. Oh, here's an idea. Since making tests is so difficult, why don't you just keep solving this test? Same one. And I can just like watch you solve it. Yeah, that, that sounds much easier. Ah, nossa, ele abriu aqui, eu não vi. Here we go. There do it again. And... Nothing. Alright, can't blame me for trying. Okay, new tests. New tests. Gotta be some tests around here somewhere. Oh, here we go. Luckily, by the looks of things, he knows as much about test building as he does about logical contradictions. É, pelo menos a instalação não parece que vai acabar, não. Tá It's tudo limpinho ainda. Everything's né? good. I just invented some more tests. Not entirely, not entirely. Look at the word test there on the wall. That's brand new. Ele pegou um teste da Gladys e botou só a palavra teste ali pra dizer que é dele, cara. Agora que eu tô pensando, o que, que é isso? Eu acho que isso aqui vai impulsionar a gente lá pra cima, é isso? É, é isso mesmo. Que parada louca, velho. Eu tenho que pegar então, vamos ver. Aqui e aqui. Tá. Agora aqui. Opa, aqui. Beleza. Não, não faz não, Cubo. Vem cá. Vai lá, faz o seu trabalho. Oh, wow. <laughs> well done. Seriously. Agora vou subir aqui. Why didn't, why didn't you go on ahead, yeah? I'll just I'll catch up with you.